हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस के कुछ टर्म्स हैं जैसे कि डीडीएल जिसे बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब भी किया है डीएमएल को बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ये सारे ही डेटाबेस के टर्म्स हैं ठीक है डीसीएल को बोलते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल को बोलते हैं ट्रांजेक्टर कंट्रोल लैंग्वेज ठीक है तो इन सारे टर्म्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे